おはようございますやばくないこの頭爆発してる今日はめちゃくちゃ天気がいいですしらはいというわけで今日はしょうちゃんがやりたいことをたくさんやっていきたいと思いますしょうちゃんあれしょうちゃん今日はしょうちゃんのやりたいことをやります イエーイ <laughs> イエーイ <laughs> はいまず何したい <laughs> えお前よくそれで出ようと思ったな YouTube 着替えろシャワー浴びろよ、はい、消されるぞ動画すぐじゃあまず1個目のお願いっていうことでいいいいかしら、うん、というわけでちょっと小綺麗にしてきます 終了はいというわけでシャワーを浴びて準備をしてきましたイエイイエイしょうちゃん準備できた OK じゃあまずしたいことせい <laughs> あうん何いやその元気だなと思追いつけないっすよ、はい、せいご飯はご飯ねお腹すいた お腹は空いてるよじゃあ、うん、どうしようかな何でもいいよもう今日は翔ちゃんのやりたいことをやるっていうおごりですかいいよえ <laughs> いいよお誕生日だし <laughs> あそっかまず、うん、ツイッターをアップしてもらっていいえご飯じゃなかったのあご飯はさ後なんだけどツイッターをあ俺がツイッターをアップすればいいの、うん、いいけど何をアップすればいいのちょっと最近その 動画あげましたとかそういうなんか業務連絡が多すぎてああそういうこと、ね、 <laughs> そうどう電気間違った天気だよ天気天気はい <laughs> これで天気 OK じゃあそれお願いします失礼いたしますベベ OK はいというわけでですねはいえっともうこれで2つ願いを叶えたよ 2つああそっかそっかそっかそっ1個目俺が小切れ、えー、な何個までとかあるの <laughs> それは分からんえやだそんなそれは分からんとりあえず、うん、ご飯ご飯何が食べたい山屋とかどうですかあ山屋いいね、うん、あいいいいいい山屋行こうか、うん、明太子が食べ放題の、うん、ランチ、うん、あるお店があるんだけど、うん、ここに行きましょう新宿だ新宿ひょにょ 新宿駅どうするどうしようかなまあちょっと別のとこ探そうどうするごまりんこもう一回やって コマリンコ見てるってはずいやまさかの山屋が閉まってたんだよね困ったらどうしようかな何が食べたいもう決めて定食が定食ご飯大盛りでご飯大盛りでね、うん、おかわりができるとかを、はい、探そうぜどっち方面に行く西口の方西口の方かじゃあちょっと行ってみようあるかな結構歩いてる 結構歩いてるよ気をつけてようん全然どこも混んでるうん終了はいというわけでご飯を食べてきましたんお腹いっぱいになった星5つです <laughs> <laughs> すごい目気にしてたはいえー、っとそしたらですね翔ちゃんの、はい、まあ、3つ目のやりたいことは達成できたということで、まあ、山々にはね行けなかったんですけれどもはいじゃあ次やりたいことせい次はどうですかね、って言ってももう行きたいでしょう御苑でもねなんか今日土曜日なのよ うん、入り口見たらものすごい人がいたのよちょっとそれにひよってはいるもうちょっと時間を潰して、うん、あとなんか食べるとか食べるとか飲むとかねそれでもいいしね翔ちゃんがやりたいじゃあそれで <laughs> じゃあそれでもっと他のものが食べたいよしじゃあそうしようはいはいえー いうことよ急遽新宿御苑はダメだったんで新宿御苑の近くは新宿2丁目があります、はい、新宿2丁目はゲイフレンドリーな街、うん、ここで少量チャンネルを知ってる人がいるのかっていうのをやってみようかと急に「イン昼間」「イン昼間ね」声かけられなかったらどうするの そうね人通りもまあでも土曜日だからさどうなんだろう全然いないですよいないねちょっと見てみて、うん、いないじゃんこんな感じ歩いてみよう、うん、何往復何往復1往復1往復じゃさ少ない気もするけど昼間はオフィス街なのかなどっちかっていうとここら辺はあオフィス街なんだうん なんか後でコメントとかでくれるかなえいたんですかそんなことないか観光向けのさバーみたいなのもたくさんあったりするんでしょそうなんだねうんうん話によると、うんうんうん、そういうところに来る人もいるかもしれないよね確かに楽しいだろうしね、うん、うん、どうする反対向きにもう一回くらい行ってみるもういいよ人いないもん <laughs> 夜やでよ <laughs> やっぱ夜の街なんだねそう失敗失敗じゃあこれで実際に声かけられたらめちゃくちゃクソ恥ずかしいから <laughs> まあまあまあ、うん、まあちょっとよかったってゃよかったかもじゃあ今度さまたリベンジで夜来よううん、うん、終了で夜かーい <laughs> おー い聞こえますか <laughs> というわけで、はい、えっとですね、うんピザを食べに行きたいなっていうことで、うん、そうそうそうその後、うん、さっきまで行ったところが大体1時半ぐらいで、うん、そのピザをやってるところが3時から、なのでちょっと時間潰そうっていうことで、カフェそうカフェでねちょっと休憩してたんだよね休憩してて、うん じゃあいざピザのとこ行こうって言ったらめっちゃ混んでて、うん、あもうこれは入れないって思って、うん、で家に戻ってきて、うん、今に至ると <laughs> でも今5時半とかでしょ5時半何してた空白期間を2時間半くらいでしょ何してたえー イチャコラしておりました。なんだそというわけで、まだしたいことは僕はいっぱいあります。はい、何でしょうかお酒飲みたいな。ああ、いいね、お酒は飲みたあとケーキ食べたい。あ、ケーキね、バースデーケーキを買ってこよう。そして、家に帰ってきて、一緒に食べよう。オッケー。うん。他はやりたいことはマリオパーティー。 <laughs> マリオパーティーねマリオパーティーねマリオパーティー好きだもんね、よしそしたらやろうぜあええー、そしたらとりあえず買い物行ってきまーすあどうもどうもどうもどうもどうも戻りましていや戻りましたね着替ちゃいましてあ本当だいつの間に <laughs> 結局ね家がいいってことに落ち着いたよもうどこ行っても <laughs> どこ行っても人が多いしいやほんと どこ行っても落ち着かないし満帆だし結局、うお家が理想です、はい、お家でさゆっくり飲むのがうんいい、ね、マリパしたいんだ僕あそうだそうだそうそうういえあ <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> 泡がすごいあいい匂いするうんへいへい乾杯 くぞこゃんお酒くださいお酒くださいはしゃいでんね翔ちゃん押してボタン俺はいつもこれなんでで亮はのこのこ俺はちょろっとなんかさ似てるよねそうちらにもう亮はそっくりでのこのこういう目してる <laughs> お俺はこれなんだってこんな目してる <laughs> あ、いいね。今、今、今、今、今、今、今、今、いやーいけるんじゃん、いけるんじゃん。あー、いけるんじゃない、いけるんじゃない。あー、えー、あー、やばいやばい。時間が足りない、やばい時間が足りない。あー、終わったー。うん。おケーキはどれだ んよあかわいいミルキーのやつかわいいそうだねねちょうどいいです僕は、うん、あんまちょっと正直でかいケーキも好きなんだけどさ正直あんまり食べ,、食べきれないもんね何日か分けて食べてるからさ、うんうんうん、ちょうどいい量のやつねそうだね、うん、これ俺初めて食べるかもこのミルキーのロールケーキ おお真っ白ほえー、あー真っ白なロールケーキなんだね、ね、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って待てないちょっと待って待てないよ <laughs> もう無理やり感あるけどねろうそく入れなくてもいいけどうんどうせさせれないねうん Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear 翔ちゃん Happy birthday to you おめでとうありがとう危ない危ないなんかすっごいふわふわなんだよね食べるうん食べて食べてこれうん どううんおいしいおいしいうんミルキーの味すんのミルキーの味うんミルキーの味はわかんない <laughs> わかんないかい食べれるうんうんうまうまおいしいうん 美味しいたくさん食べてうんこれ食べさせてあげようかしょっちゃんうんうん危な <laughs> 美味しいじゃあえでかいでかいでかいでかいでかいでかいってでかいいけるいけるうまっ <laughs> はい、はい、でかいよどううまいうまいいやこれちょうどいい量だったねそうだねうんもうあっという間にあっちゅう間に食べてしまうようんちょうどいいですねうん、うん、はいじゃあ今日はどうだった一日翔ちゃんのやりたいことをやってみましたが うん伝わったかな <laughs> 何が動画撮れてたかなほとんど <laughs> 空白の時間が多くないいやちょっと言わせてもらっていい翔、うちゃんがねそもそもね、うん、やりたいことがないのよあーないそうなんか夕方ぐらい美術館行きたいって言ってあそうね美術館に行きたいって言ってたけど <laughs> なんかもう中野に戻ってる電車の中で 上野とか言ったらうん、いやめんどくさいめんどくさい <laughs> もう帰ろうってなってもうちょっと YouTuber としてはそれはちょっと致命的かもしれないけどまあまあでも時間的に多分、うん、美術館の時間がねあそうね、うん、確かにもう夕方だったもんね、うん、でかいでかいでかいでかいでかいでかいでかいうわうまひょにょはい <laughs> あなー <laughs> い食べれなかったまいまい <laughs>